Detesto mis emociones, bebé. Hoy ni lloré, hoy ni lloré. Aunque me imagino lejos, buscándote, buscándote, buscándote. Algún día yo te adoré, yo te adoré, yo te adoré. Detesto mis emociones, bebé. Hoy ni lloré, hoy ni lloré que me imagino lejos buscándote, buscándote, buscándote. Algún día yo te adoré, yo te adoré, yo te adoré. En mi cabeza ya madure, ya madure, ya madure. Si te preguntan que fuimos hace tiempo, dile que fuimos las ganas. Y al final nos quedamos sin nada Nos perdimos, ya no estamos para el 2023 Porque ya no voy a estar pa' usted Dígame que va a volver, que va a volver Necesito de tu piel, de tu piel Necesito de tu piel, de tu piel ey. Dejemos el pasado atrás Que usted ya no va a volver Solo veo aquella estrella fugaz, te escribo textos bajo la luna. Detesto mis emociones, bebé. Hoy ni lloré, hoy ni lloré. Aunque me imagino lejos, buscándote, buscándote, buscándote. Algún día yo te adoré, yo te adoré, yo te adoré. En mi cabeza llamas tiempo bajo el foco y mi corazón se encuentra solo y todo por nada. Eres mi arte y me siento encantado por you, solo una excusa. Detesto mis emociones, bebé. Hoy ni lloré, hoy ni lloré, aunque me imagino lejos buscándote, buscándote, buscándote algún día yo te adoré, yo te adoré, yo te adoré. En mi cabeza ya madure, ya madure, ya madure.